this axe in apa mas tembang kangen kalajengaken ojo dipleroi sampun kapiar sawonto ngarso handiko sami oh, Njeh. Yeah. Dumateng kadang-kadang ingkang katemen rawuh wonten ing mriki panggenan ing mriki kalwatraken wilujeng dalu wilujeng oh, rawuh. Wilujeng rawuh. Nggih. Kadang kula saking sendang niki panjenenganipun bapak Senen alhamdulillah rawuh. Ya ngene rawuh ning buri dadine pangapunten Mas mboten ketok. Niki wau lek mboten ten sing bisik kula ngoten mboten ketinggal jenengan. Monggo kapure majeng bapak. Tak sepote to. Bopo bopo senen Kulo aturi tindak mriki Bopo aturi tindak beriki popo popo popo senen lah orang sepon lu ndang maju sing penting dalu niki mulih rame ini pun pagelaran nggih Pak nggih masih bersama Gading Puspo ingkang mijil saking tata Jambon Sendang Jambon Ponorogo ingkang dipun pandekani panjenenganipun kadang kula Mas Agus Wilujeng dalu Kang Mas kula Bapak Senen Nggih. Sugeng rawuh. Mas MC. Nggih, niki lek ditakoni Sugeng Dalu ya Sugeng Dalu, mosok ditakoni Sugeng Dalu Sugeng jawab Sugeng rawuh. Kok adoh temen lenceng iki lho gumun aku. Sepindah male Wilujeng Dalu Kang Mas Nen. Sugeng Dalu Bapak MC. Nah, pripun kabaripun? Nggih, sehat selalu. Alhamdulillah bahasa nasional sehat selalu. Jenengan lek umpamane bahasa Inggris nggih iso. Nggih saged. Saged. Tenan kula wong Inggris kok. So. Wah. <laughs> Sampean lek iso kula sing mboten iso. Nggih. Niki badhe ngersakaken lagu napa? Kula wakirne Mas Parmo mawon. Duh, ya aja ngono wong jenenge jenengan kiri support ya maju menghibur masyarakat grogol putuk karang lo kidul. Nah, nggih hajate napa Bapak MC? Niki hajate Dirgayu Republik Indonesia yang ke-77. Hormat niki Nah, ngoten loh Lan napa salahe wong tanglet? Mboten enten salahe Kang Mas, mboten wonten nggih. Jenengan pengen duet napa piyambakan? Piyambak mawon. Oh, lah kok kendel traya kancane sak menimbane nggih. Monggo nyuwun napa Mas? Kula nggih ukur-ukur nggih saged nyanyi ya piyambak mawon. Nggih, monggo. Pun jenengan nyuwun kali panjenenganipun bawa sukan. Nuwun wengis Mas. jane wonge yo ora begitu wengis ning jalukane kok yo wengis nggih <sighs> kula lek kadang kula niki lek urung krungu suantene ngoten ten pundi papan panggenan jan getun an wengis pripun melajeng napa mboten Eh, ini kau pun ngacungi jempol wengis oh, pun gak siap. Lembah sukar ini kau ngerapen. No. Wus, sabar mas ge. Sing penting diladosi. Monggo bapak sukar wengis dados. monggo diajeng pinarak ngajeng monggo untuk menghibur masyarakat grogol putuk karanglo kidul kuyung kalian gading puspo ikan bijir sanging tata sendang jambon ponorogo patenono wae nimbang aku bisa karo kowe tangismu ana pangkonku kanggo tutup ngatiku tatune adekku seliramu kang bisa nambani balung klopo paribasan jebul tresna mo edo edoan tulung ngono aku iki ojo welasono awak iki aja nganti kumpul dadi siji kowe ngeste menatimu tanpa dosa tega ninggal aku balen tali ning tresno aja nganti udah hilang-hilang musbrok kupaten ana no, kalih lagu sampun gak kenung dan lagu wengis minggahi kementeng hilang kilang kalung mugi-mugi tetes nopang lipur dumateng para kadang pandemen seni gada kajahan wonten ing telatah pun dikemawan ing kalodang talu menika ingkang sampun hadir wonten ing mriki karang lo mriki Gungi panuun dumateng para kadang-kadang bapak ibu masyarakat ngerogol mriki nggih. Ingkang dantul awan tenangkan dirgahayu Republik Indonesia ingkang sabun. Warso Pitung Dosa Pitung bersama putra santri didukung oleh komunitas santri putri eh, warga masyarakat Karang Ulum Riki tansah manggi rahayu liceng boten-boten alangan nopo-nopo kesaket hang lampai Nggih, Tergahayu, ing tahun ngajeng Nun sewu kadang kula Kang Mas Aimin. Ya nggih. Niki wau nggih enten sing bisik-bisik sing nitih gajah putih ki sapa toko ayu temen ngendikane ngoten. Saking mundi Kang Mas? Lek boten kleru niku saking sedarat nggih. Sedarat nggih. Manggonipun wonten ing dukuh Prenggo nggih. Ngapunten, pringinan. Oh, pringinan. Oh, ngapunten punten aku jarang motoku kira tuh ora tak kenal lah ya ini. Nun sewu saking beringinan. Beringinan, oh. Ye. Asmane sinten? Ngapun tentang nah. Dek, jenenge sapa, Dek? Nggih. Lena Serli, oh ayah. Oh, nggih. Nggih, niku nun sewu para bapak, niku panjenenganipun Dek Serli ingkang mijil saking tlatah Beringinan. Beringinan, jambon. Eh, alhamdulillah. Jan, ketole ayu menuk-menuk ngendikan ini kau wonten sing bisik-bisik. Oh kok yo rati siarne sing Pak Gajah ki sapa jenenge ngoten. Alhamdulillah niki pun kula paringi pirsa sedaya mawon nggih. Mbok menawi wonten ingkang badhe ngersakaken lagon utawi dono suanten kasumanggaken. Oh, ngomong kok kur ngawut eh Bu yo karti sawer yo ngomong kuwi. Sing nunggang kuwi lho tak maksudne iki. Oh iya, jane nyawer aku yo oh kenek. Pomone nguncali pelek ngono sing penting amplop ah. perkara isine aja dipetung Mas. Nggih. Orang di sini jurang popo, ngomong jurang amplop, bukan jalur amplop, bukan jalur isi. Oh, ini jadi silaturahmi Cocok nih. Ini silaturahmi udah matang, porok kadang, gih. Gusi pun water eng, tuh karang lu grogol meriki, gih mas gih. J. Niki nun sewo mas, kangge nopo niku nyigek sa untawes pengumpang yang girotok kecu, niki wirosorone awa edw di tanjak ke. Apa bisa? Panjenengan pun kang mas Nanda. Gih sepindah maring ngaturakan ke gue wanwon, matang porok kadang. saking karang lu meriki yang dalu menikah ah, sampun sakit angrawaken gading puspo sidorukun dorukun alhamdulillah Niki lelagoni pun Sri Huning badi pun bawa nirmin kalian kadang kulo kang Mas Nanda ayo dek tiba nih Mas Mas Nanda Sri Huning yeah. po eh sing ngakon aku ikut mangkat iki tiba nih delok cilik neng suarane ah, antep iki sinebut pak lawan putri nggih dumateng porkateng ingkang badhe dono swara monggo enggal celak miki mawon nggih Sri Uneng Mastika Tuban putra kanjeng sira lawe duprang bojone pepilo pepilo wirat moyo tanmu rong sri unen kusumaning bangsa monggo sri uning sri uning mesti kotoban lapor